Саламатсыңдар ма оқушылар біздің кезекті онлайн физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз жетінші сынып физикасы төртінші зертханалық жұмыс серпімді деформацияны зерттеу деген ә, зертханалық жұмысқа тоқталатын боламыз так олай болса біз кеттік бүгінгі негізгі зертханалық жұмысымыздың мақсаты серпімділік күшінің серпімнің ұзаруы тәуелді графигінің қатаңдығын анықтау яғни Э, жалпы серпімділік күшінің қаншалықты формасында қолдана отырып біз қатаңды қалай анықтаймыз деген вопростарға сұрақтарға тоқталатын боламыз ол үшін сендер кітаптарыңды ашасыңдар э, осы жаңа серпімділік күшінен кейін бізде номер төртінші зертхана жұмысымыз бар соны ашамыз иә э, тақырыбын жазамыз дәптерімізге жұмыстың мақсатын жазамыз одан кейін барып номер екінші зерт, екінші осы төртінші зертханалық жұмыстың номер екінші тапсырмасын орындаймыз біз яғни қазір осындай бір не бар серіппеге біз не істейміз ә, массалар әртүрлі денелердің массаларын ілу арқылы сол бір ненің серіппенің несін қатаңдығын анықтайтын боламыз ол үшін бізге мынандай бір кесте керек болды не өлшеу нәтижесі яғни осындай кесте керек болады біз ол кестені қалай толтырамыз қазір сендерге біз виртуалды түрде осы бір кестені толтыруға көмектесетін боламыз иә сонымен біз ә, бұл зертханалықты жасау үшін онлайн мектеп платформасын пайдалана отырып осындай зертханалық бөлімдердің ішіне кіретін болсақ біздің бүгінгі зертхана жұмысымызға арналған виртуал түрде көмекші құрал бар міне қарайтын болсаңыздар осындай көмекші құрал бар так бұл жерде бізде не берілген міне әртүрлі э, үш не берілген бізге ә, яғни осы серіппелерге осындай массалар әртүрлі денелерді ілу арқылы олардың несін анықтаймыз әрине қатаңдықтарын анықтайтын боламыз демек біз не істейміз біріншісін анықтайық бірінші елу граммнан бастаймыз міне елу граммды ілдік елу граммды ілдік ә, күтеміз мына толық тоқтағанға дейін біз күтуіміз керек та одан кейін барып тоқтағаннан кейін барып біз не істейміз Сол неше сантиметрге ұзарғанын анықтаймыз бізде мына сызғышты қолданамыз ол үшін міне қараңыздар так неше сантиметрге ұзарды мынау бізде 10 сантиметр болса мына жеріміз мына жеріміз неше болып тұр бізде 5 сантиметрге ұзарды дейміз демек біздің ә, жазып қойсақ болады x біріміз неге тең болады x бір ә, 5 сантиметр деп қоямыз қазір кестеге жазу үшін міндетті түрде бұларды түртіп алуымыз қажет иә жақсы x бір 5 сантиметр ал масса біріміз неге тең болды сонда 50 грамм ал енді ары қарай кеттік сызғышты орнына қоямыз тұра берсін иә бұл иә мейлі келесі 250 граммды қараңыздар 250 граммды енді жасап көреміз ә, неше сантиметрге созылатынын көрейік иә толық тоқтанға дейін күтеміз міне толық тоқтады енді алып барып сызғышты қоямыз міне қараңыздар так он жиырма жиырма бес сантиметр иә жақсы x екіміз бізде 25 сантиметр ал масса екіміз бізге неге тең болды 250 грамм келесісін көреміз енді біз келесін 100 граммды көрейік иә мына жаққа іліп көрейік кішкене аха міне қарайық ілдік толық тоқтағанға дейін күтеміз толық тоқтағаннан кейін барып сызғышты алып келіп өлшейміз қараңыздар неше сантиметр шамамен 10 сантиметр деп қарастырайық иә үшінші яғни x үшіміз бізде 10 сантиметр деп қоямыз ал масса неге тең болды ол әрине 100 грамм ал енді біз не істейміз ә, мәндерін алдық ал бізге қызық иә мынау мына жерге келіп көрейікші кәне екі жүз елу мына жаққа келдік мына битке ойбай мына битке нешін елеміз 100 так қараңыздар мына екеуі бірдей болды иә мына екеуі бірдей болмады енді қарайық мына жақты да біз не істеп көрейік екі жүз көрейік мынаға ілсек іліне ме екен так оған ілінбейді екен немесе мына елу граммды іліп көрейік елу граммды ілсек ол да не неге өйткені массасына байланысты өзгереді екен иә жақсы енді біз кестеге ораламыз қайтадан енді біз жаңа айтқан кестенің мәндерін жазамыз мына жерге иә бізде бірінші массамыз неше болды елу грамм елу грамммен қарастырылған екіншісі екі жүз елу үшіншісі бізде жүз грамм болды біз ауырлық күшін өздерің табасыңдар иә массасын береміз ал енді жіптің ұзаруы бірінші ұзаруы нешеге ұзарды 5 сантиметр неше миллиметр болады 5 сантиметр отқанымыз әрине 50 иә елу миллиметрге дейін болады деген сөз екіншісі 25 сантиметр 250 миллиметр болады үшіншісі бізде 100 то есть 10 сантиметр 100 болады деген мәндерін бердік енді сендер қатаңдық табасыңдар бірінші қатаңдықты табамыз және к екінші қатаңдықты табамыз иә және үшінші қатаңдықты табамыз ол таптың табамыз одан кейін барып қарайық бізде оны таппай тұрып бірінші болып не істейміз бірінші ауырлық күшіміз яғни f тауып керек f бірді табуымыз керек f екіні табамыз және f үшті табамыз ол үшін қалай табамыз мен f бірді табу үшін былай істейміз массаны көбейтеміз джиға Жүйде деп отқанымыз нешеге тең жерде 10. ньютон бөлінген килограммға тең біз осыны қолданамыз деген сөз массаға сол арқылы біз не істейміз қауырлы күшін табамыз бірақ қауырлы күшін тапқан кезде біз міндетті түрде массаның өлшем бірлігі неге тең екенін білеміз килограммға тең екенді білеміз бізде немен берілген грамммен берілген граммды неге айналдырамыз килограммға айналдырып түрлене аламыз яғни қбж ға келтіреміз деген сөз нәтижесінде ә, бізде бірінші болып f1-ді тапқан кезде f1-дің формуласы қалай болады m1-ді көбейтеміз еркін су деуіне болады шығарамыз одан кейін барып f2-ні тапқан кезде қалай болды m2-ні көбейтеміз еркін су деуіне болады ал f3-ті тапқан кезде m3-ті көбейтеміз еркін су деуіне болады деген сөз ғой деп осылай біз әрқайсысын табамыз үш төрт тапқаннан кейін барып бізде не бар ә, бірінші созылуымыз бар яғни мына мына формуланы қолдана отырып яғни иә, қатаңдықты анықтау үшін біз не істейміз қатаңдық бірді табу үшін мысалы ол үшін f бірді бөлеміз созылу бірге қатаңдық екіні табу үшін ә, f екіні бөлеміз созылу екіге қатаңдық үшті табу үшін біз не істейміз f үшті бөлеміз созылу үшке осы арқылы шыққан мәндерді осы кестеге жазып қоямыз және қалай шығарғандығымызды біз дәптерге түсіреміз Жас болғаннан кейін есептеп шығарып болғаннан кейін біз енді келесіндей қорытынды жазуымыз керек яғни қорытындыға не жазамыз біз бұл зертханалық жұмыста нені анықтадық және де ненің көмегімен сонымен қатар қандай формаларды қолдана отырып осыны қорытынды ретінде өздерің жазасыңдар және бізге жібересіңдер бүгінгі сабағымыз аяқталды оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар